you Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama kami ya. Alright, hari ini ada unboxing dan uh, sebelum unbox tu, anda tahu kan apa yang patut anda buat. Like, komen dan subscribe untuk video ni ya. Jangan lupa untuk subscribe lah. Okey, kita ada model yang memang ini macam, ini macam lah, dua, dua thumb up. Sebab memang first Ah, dalam model Geo Blaster dan memang model ni menarik lah tak kira lah anda main ke anda nak letak tak dinding ke ataupun sekadar pegang je memang perasaan di tangan Ooh. Uh. alright jom saya perkenalkan model kita pada hari ni ya Okey, memang model yang sudah ditunggu lama ha, ini dia ha, nampak tak Okey, model daripada LDT ya daripada LDT dan model ni nama dia MGL Granite Launcher Gel Blaster Toy Model Toy ya, ini adalah toy ya Okay, so kotak dia memang hitam macam ni Walaupun dah renyuk-renyuk sikit tapi memang cantik lah Kalau gambar di sini anda boleh nampak kan ha, Di sebelah sini dia ada warning Sebelah sini ya Kotak ni dia ada warning ya Dia warning uh, jangan demonstrate uh, gel blaster ni di public artinya jangan tunjukkan pada public dan kena mematuhi peraturan uh, negara anda dan juga hanya untuk 18 tahun ke atas ya okey so MGL memang menarik dah tunggu lama baru sampai okey jom kita lihat apa yang ada dalam kotak ya Ah, Okey, kotak dia macam ni. Ha, MGL ada tiga color, daripada LDT ni ada tiga color. Yang satu hitam, inilah hitam. Yang satu tu sand color. Sand color tu dia kombinasi antara sand dengan hitam dan satu tu pink. Ha, ingat kan nak dapatkan pink tapi rasa-rasa ha, tak maulah. <laughs> Okey, ha, hero kita terus dia tak adalah bagi apa cermin mata keselamatan ke gel ball ke grenade launcher tu sendiri tak ada lah. cuma ada blaster MGL dengan dia punya user menu saja. Okey, kotak kita letak tepi. Sebelum tu kita buka lah dia. Oh yo. Oh yo. MGL. Oh perasaan di tangan ah memang hmm. oh <laughs> memang seronok ah memang seronok okey sebelum kita uh, fokus kepada MGL kita kita tengok sikit dia punya user menu ah user menu dia kali ni pun cantik ah so ni 18 tahun ke atas ah okey kalau anda kurang daripada 18 tahun anda boleh tengok stay boleh di sini boleh je tapi tak usahlah nak fikir nak dapatkan benda ni ke ke apa tengok je duduk diam-diam tengok je ya okey LDT War Game MGL Granite Launcher okey kita tengok di sini dia memang ada uh, banyaklah dia punya info ataupun info berguna eh. so sementara ataupun sebelum saya tunjuk info yang berguna ini dia punya diagram lah artinya dia boleh buka-buka kecil-kecil sampai macam ni cantik alright Jom kita lihat Okay Dia ajar cara macam mana nak lilis drum ni lah Drum ni Nak lilis, nak buka untuk masukkan launcher tu kan Lepas tu macam mana nak nak uh, clock kan Sebab dia ni macam revolver Tapi revolver tu anda tak perlu nak clock kan dia kan Ini anda kena prime kan dia punya spring Supaya dia boleh uh, tembak dia Artinya dia bergilir-gilir lah Satu, dua, tiga macam tu Dia pusing, pusing, pusing, pusing Okay, kena spring ya, anda kena clockkan spring tu dan dia ada tunjuk yang ni uh, kalau anda menggunakan granite granite lah ni ha granite yang berlainan so anda kena adjust adjust sikit dia punya pin tu hammer ha, di sini okey dan juga macam mana uh, dia punya spring tension spring tension tu artinya kalau kuat sangat anda kena uh, slowkan dia sikit ataupun uh, lemahkan dia sikit kalau dia tak cukup lem, tak cukup kuat anda kena pasangkan kedudukan spring tu pada yang lebih kuat lah dia boleh adjust ni Okay. dan macam mana nak adjust bat dia lah bat dia ada tiga ketinggian Okay. so dengan nasihat lagi di sini extra ada enam. alright so kita dah habis dengan uh, ni user menu so sebelum kita uh, teruskan kepada review ataupun view secara dekatnya Oh, MGL Sekali lagi perasaan di tangan memang cantik lah. Memang best Memang best Okay So, tonton hingga akhir Sebab uh, pada akhir video nanti Kita akan bagi tahu cara untuk dapatkan giveaway Yes MGL pun kita giveaway Tetapi sedihnya um, dua video sebelum ini iaitu uh, J-Ink punya SVD dengan Rensiang punya AK102 sampai sekarang pun tak capai lagi seribu. kita nak bagi giveaway kepada anda pun anda tak nak sebab kita minta dapat seribu like dalam seminggu kita bagi giveaway tu tapi macam tak ada tak sampai lagi lah artinya artinya yang, yang tonton tu beribu-ribu tapi like tu beratus-ratus je. Artinya korang tak minat lah giveaway ataupun tak minat dengan model tu kan. Alright, apapun anda teruskan uh, bersama kami sehingga akhir video ni untuk mengetahui macam mana untuk dapatkan giveaway MGL yang ini. So MGL yang ni memang rare ya. Bukan kata anda ada duit anda boleh dapat ya. Ada duit pun tak semestinya boleh dapat. Memang rare dan memang limited sangat. Okay, kita tengok pada angle yang lain. Okay, so ini dia MGL kita eh, daripada LDT. Wah. Sebelum kita pergi kepada detail, kita timbang dengan ukur dulu ah. Eh. Okey. Ukur dulu. dia bulat. Lah. Susah sikit. Right, kita ukur dulu ah. Jumlah kepanjangan 67 cm dengan dia punya berat. Tengok berat dia pula. 67 cm eh. Jumlah berat Boleh nampak lah. Jumlah berat 2.8 kg Okay, 2.8 kg Perasaan di tangan memang tak payah cakap lah Memang full Okay, jom kita lihat uh, Secara detail lah kit Bagian depan ni CNC lah saya rasa ni Ni memang besi lah, metal ini metal ini nylon tapi part-part dia punya rail ni memang daripada metal Okay, ini ada satu macam cakup nanti anda nak buka drum ni anda kena tarik bahagian ni okay. ha, ni ada tempat release spring ni ada rail lagi okay. ha, drum nanti saya buka drum ni kita tengok ha, ni dia punya uh, safe mechanism kalau atas ni safe, anda tak boleh nak tekan. Kalau di sini boleh. Okay. Dan di sini boleh adjust butt. Kedudukan angle dia boleh tiga. Ini straight. Lepas tu dia boleh sengit sikit dan dia boleh naik atas sikit. Tekan dua-dua ni. Okay, anda boleh adjust. Ha, nampak dia naik. Dan ini dia punya butt lah. Juga boleh uh, adjust kedudukan ataupun dia punya kepanjangan. Tarik yang ni. Okay, ataupun nak keluarkan semua pun boleh. Memang menarik ah MG dia ni. Gila. Gila. Okey. So sekarang saya tunjukkan uh, cara nak buka drum yang ni. Nak masukkan granat kan. So di sini anda lihat ini boleh pusing-pusing sikit lah. Okey anda pusingkan yang ni ke ni. Nampak tak? Dia ada ni kan. Ha, turunkan ke sini. Lepas tu cakuk ni dah boleh dikeluarkan nampak? Dia dah boleh dikeluarkan tetapi anda kena tarik ni ke bahagian depan lah sambil tu anda tarik yang uh, grip ni ke belakang artinya ini ke depan ini ke belakang so dia boleh keluarkan macam ni dan anda bolehlah masukkan granite cast eh. granite cast untuk gel blaster dah siap refill semua ha, masukkan sekali ni dia boleh masukkan 6 1,2,3,4,5,6 macam revolver lah so dah masukkan anda tutup balik ni saya tak refill lagi lah gas semua tak ada lah kosong je dah macam tu tutup balik ha, ikat balik macam ni dah ikat lepas tu anda kena set dia punya spring eh. dia kalau macam ni je dia tak boleh tembak nampak anda kena anti clockwise setinya anda kena masukkan spring ni ha ni satu dua tiga empat ha lima macam tu Okay, dah masukkan macam ni baru boleh tembak. Sekali tembak dia akan pusing lah. Auto dia pusing. Kalau tanpa set ataupun prime kan spring dia ni memang tak boleh nak tembak ah. Ha, tengok. Satu. Ha, dua. Tiga. Ha, dia makin lemah. Nampak. So di sini sebenarnya dia ada satu uh, kedudukan kalau anda nampak kan. Di sini dia ada satu lubang kecil. Satu, dua dan yang ni yang ketiga sudah di di uh, masukkan skru ni. Sebenarnya anda boleh set dia punya uh, ketegangan spring tu. Katakan kalau di sini tak cukup tegang, anda tukar kepada lubang yang lain. Ataupun lubang yang lain di sebelah ni. Ha, tengok mana yang sesuai lah. Ha, macam tu. Katakan sekarang dia macam lemah je kan. Ha, anda tukar kedudukan dia. Ha, so dia akan jadi kuat spring tu. Ha. Tengok dia lemah je kan. Ha, anda kena tukar lah kedudukan tu. Lepas tu, anda menggunakan granite yang berlainan. Maybe anda kena set yang ni juga dalam uh, user menu dia ada nyatakan oh jatuh pula ha ini dia punya hammer anda pun boleh gunakan allen key untuk keluarkan sedikit ataupun masukkan sedikit dia punya hammer tu bergantung kepada jenis granite yang anda gunalah okey so sekarang kita akan pergi kepada close up sikit lepas tu uh, ada test tembakan dan last kita buat conclusion dengan bagi tahulah giveaway tu macam mana Okay, so kita dah di sini ya. Jarak round sini ke sana round 5-6 meter sajalah sebab itulah tempat yang saya ada di belakang rumah ya. So ini uh, kita punya granite launcher yang sudah dimasukkan gel bow ah. Anda lihat gel bow ah. Setiap satu lubang ni saya masukkan 3. So ini gel bow 6 ke 7 8 mm lah. So sekarang saya akan loadkan dia kepada MGL kita. Okay, ni MGL masukkan di sini satu dua okey tutup lock dan jom kita saksikan ah yang first ni tembakan dia kosong lah sebab dia kena pergi ke second tu baru ada jom kita lihat ah okey sekarang boleh ah Ooh, hmm, satu lagi. Okay. Ooh. Eh, sekarang mula ah. Satu lagi. Satu lagi. Memang gila, man. Gila. Okay, memang perasaan... Uh, tak adalah dia ada apa kickback ke apa sebab benda ni dia berat lah that's why dia cuma ada bunyi pom tu je so saya tak sure lah dia punya jailbore ada tak dia melancarkan semuanya tapi rasanya hebat lah juga ok so kita jumpa lagi di belah dalam ok so kita dah berbalik ke sini so test dia memang macam EGRM jugalah cuma yang ini dia rapid lah artinya dia boleh tembak lebih daripada satu dust dan bukan satu-satu ya. Okay. So macam revolver lah juga. So memang menarik lah. Ini kalau anda tak main pun memang gantung di dinding pun memang cantik lah. Memang melecun lah. Cun melecun ya. Okay. Uh, kalau anda tak berpeluang untuk mendapatkan ini secara berbayar, so sekarang saya bagi tahu bagaimana cara untuk dapatkan model MGM yang ni yang memang rare yang ni secara free okey so giveaway kita mudah saja memang seperti giveaway yang kita bagi tahu dua kali sebelum ini iaitu SVD dengan uh, RX AK102 punya 1000 like untuk video yang ni dan anda komen nak di bawah komen so capai saja 1000 like kita bagi giveaway MGM yang ni memang yang ni hitam Okey. 1000 like ya dalam seminggu. Tetapi katakanlah kalau sama je tak dapat juga 1000 like dalam seminggu, artinya korang pun memang tak minat betul lah dengan model yang ni ataupun korang tak minat nak dapatkan barang free, anda minat nak berbayar macam tu. Bagi saya macam tu lah signal yang saya terima. Sebab yang tonton beribu-ribu tetapi yang like beratus-ratus saja. Maksudnya sama ada anda tak tahu ataupun anda tak minat itu je. Okay, memang kita nak bagi ya secara ikhlas kita nak bagi benda yang ni memang rare ya. Saya pun tak dapat lah orang nak bagi saya kalau betul-betul lah orang nak bagi secara free. Malam-malam pun saya create account tipu-tipu punya lah. Artinya account palsu pun saya create banyak-banyak, saya klik banyak-banyak kali. Lepas tu saya nak juga dapat kaya ni. Harapkan macam tu lah. Tapi kalau tak dapat juga jangan sedih sebab kita rasa akan buat um, giveaway macam ni lah setiap kali ada model baru kita buat giveaway setiap kali tetapi uh, target like video tu maybe daripada seribu ke dua ribu ke tiga ribu ke lima ribu, mana tahu kan ataupun dikurangkan daripada seribu ke lapan ratus ke lima ratus. tapi rasa kurangkan tu tak best lah sebab takkanlah makin kurang kan patutlah makin naik ok so sama ada giveaway ni berjaya ke tidak semua bergantung pada anda dan kalau anda nak, jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami dan juga like lah video ni serta komen nak, NAK nak di bawah komen lah. Buat sekarang lah, buat sekarang. Kita nak bagi free pun anda tak nak, apalah. <laughs> Okay, so um, saya rasa video sampai di sini saja. MGM ini memang saya minat betul. Dah tunggu lama-lama pun saya sanggup tunggu. Dan kalau kita nak bagi free, takkan anda tak nak kan? Ha, memang nak kan? Memang nak kan? Ha, nak, nak tu buatlah apa yang Sean beritahu. Dalam seminggu, capai saja seribu like. Kita terus buat lucky draw. Eh? Alright, so kita jumpa lagi lah pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastamania. Bye-bye!